astăzi este despre a speria. Ehm, pentru mine este a fi orb eh, de la orice soluție. Eh, am venit acasă udă de la ploaie și eh, când am intrat în bucătărie a sărit un jet de apă pe mine, <laughs> s-a rupt robinetul. Și pur și simplu, din cauza sperieturii grozave, nu mi-am dat seama că există un buton de închidere a apei de desubtiu ghiuvete și uh, în sfârșit, până la urmă s-a rezolvat totul, însă a speria... Mi-am dat seama că dacă ar face cineva un film cu ceea ce mi s-a întâmplat mie în clipa aia, ar fi super comedie. Adică eram în tricou și de-abia mi-am tras niște pantaloni pe mine și m-am dus afară. I-am zis, ă, vecine, vecine, adică era ceva. Zic, unde, unde? Adică a speria poate fi super comic dacă nu știu, dacă te vezi din afară. Așa că, probabil dacă în momentul ăsta te sperii de ceva, ia privește-te ca și când ar fi un film comic toată treaba aia. Ce părere ai? Ceau!